Dan selamat kembali bersama saya Safwan Dan hari ni kita akan bermain Toy Hub Support Bapak kuat gila Aku tak dengar apa benda Aku tak tahu jom kita mulakan tanpa masa Woo. Right Play Ah, My shift is finally over Man, I need to go eat anything so bad Okay So welcome back guys Tadi waktu intro tadi Aku cuba nak buat intro Tapi malangnya game ni And dia punya intro bising gila jadi aku tak boleh nak buat intro Alright selamat datang we are back again So kita akan main game ni yang bertajuk uh, Toy Shop Lebih kurang lah macam tu lah aku tak ingat dah tajuk dia Okay marilah kita bermain let's go Oh kita kerja malam-malam uh, Cantik ke lah dia punya grafik not bad juga lah kan Not bad So dia kata apa tadi kita kena ambil kopi Ah kopi eh Maybe maybe baby Ini apa ni Huh, I'm in seventh place for customer service. Oh, dia kerja customer Been service. Four months. Yeah, I guess it could be worse. So dia join, nama dia. Weh, malam-malam ni kau buat apa seorang-seorang ni? Ini customer service scam ni yang kau rasa ni. Kan? Man, I was so into that last call, I didn't realize that everybody had left. Oh, voice acting ni not bad juga. Semua orang dah keluar weh. Wija, summon new friend. Oh, diorang nak Oh yelah dia ni macam Ninja boards? I've never seen this product here. I thought we were only working on Goat Hero and Master Handy in this call center. Oh, diorang nak promote permainan sekarang dah pukul 3 pagi. Sepatutnya diorang tak promote ni. Tiba-tiba ada. Oh, oh. This is bad. Oh, ya Allah. Itulah aku cakap kalau ada Ouija board ni. Memang jijilah. Janganlah, janganlah, janganlah sekali-sekali. -sekali. Memang bahaya Okay aku dengar bunyi belah sini Jadi kita akan pergi belah sini Oh Pusing belakang Oh ni dia ada lambang setan siap Ui tiba-tiba bertukar jadi lambang setan Alright kita gerak ikut sini I better go get my phone from my locker and head home Eh jom balik ah! Bunyi dia, bunyi dia memang kau-kau kuat punya. Right? Tak boleh lari benda tu. Okay, kita akan pergi belah sini. Ui, tiba-tiba ada ni. Apa benda ni siap ni lambar bintang ni Lambar syaitan Ya Allah lindungilah aku was some crazy dream. Hmm. Oh shit. Did I fall asleep during my shift? Mimpi tu. Lah, mimpi. Aku tak rasa tu mimpi. Aku tak rasa tu mimpi, okay? Tengok dah lain dah. Tadi lain. Sekarang dah lain. Tadi ada tulisan kat situ. Sekarang dah tak ada. Ah! Wait, what? I better go get my phone from... Oh... Deja vu. Ya, ulang balik benda sama. In Toy Hub support, We appreciate your business while we just keep getting better. Alright, kita sampai balik tempat loka. Kita dapatkan balik. Excellent service. Okay, got my phone. Time to finally go home. Cool, jom balik. Jom. And don't forget to ask for our great really? deals we're offering right Closed? Well, remember, I know there's another exit. We put our customers first. Yeah, ini memang dia jauh lah guys. Okay. Ha, mana pergi mana pergi sound tadi? Ha, dah hilang, dah hilang. Okey, boleh je. Tiba-tiba ada kambing pula kat sini. Kambing ni tandanya syaitan. I should get my uh, What am I saying? My phone is right here with me. Uh, maybe this time the exit door will open. Okay. Remember, Kali ni kita tak bangun tidur Tapi kita Ulang benda yang sama Kita boleh keluar Eh mana? Okay Aku nak tanya Mana pergi loka? Okay loka masih ada lagi Dia buat lagi benda tu Relax, relax Of course this fucking door is closed Jangan mencarut Relax Oh Aku dengar pintu tu buka lagi weh Oh Udah Suara dah lain Kambing Oh Kambing I also feel like something is controlling me when I turn left or right. Is that really me or? Kambing ni tak boleh percaya ni. Dah keluar berkotak. Gerak, gerak, gerak. Apa benda tu? Okay, okay. Benda dah mess up. Okay, gerak lu, gerak lu. Allah Allah soda tu pun hidup Gerak lu soda pun hidup Semua benda nak hidup ni Oh kali ni pintu dia tu buka Okay ulang balik Ulang balik guys Aku dah termasuk dalam dunia nightmare ni Tak boleh buat apa dah Aku dah termasuk dalam dunia nightmare Ulang benda yang sama Okay sini tak buka Ingatkan buka Aku asyik kena tipu je Hey come right with me Tak nak Tak nak Tak nak main ya Awak soda tu dah jadi kambing pula. Okey, okey, okey. Oi, okey. Alright, alright, alright, alright. Ah, kambing tu boleh bertukar, bro. Dah seram dah, seram dah, seram dah. aja jangan kunci, weh. Diikut aku ke? Oh no. Apa yang ada depan ni? Apa yang ada depan ni? Dia lagi guys tu. Dia ada tu. Pergi kat dia ke? Ah, senyap pula. Okay. Interesting. Okay, sekarang kita kena pergi management. Tapi aku tak tahu di mana management. Jadi aku akan cuba jalan slow-slow. Dengan harapan aku boleh jumpa jalan ke management Dan aku rasa aku dah jumpa Ini dia Sabah Okay Alright Aku dah masuk management Ada orang call Okay ada telefon Telefon Telefon berbunyi Angkat Guys Aku dah me meletak Merasuk game ni dengan demon syaitan Supaya budak-budak main Semua dia akan kena rasuk Sebab aku pergi main dengan Asbel tu Dia dah ada kat dalam badan aku Ya Allah Kenapa jadi hitam putih pula ni Alright masa untuk keluar Kali Bunyi apa tu Siapa pula berdengkur Hei bunyi apa Gerak gerak gerak gerak gerak Sajalan sajalan Gerak gerak gerak ah! Okay okay okay okay. okey. Ah. Uh, keluar, I guess. Okay, gerak terus sini. Jalan keluar besar tiba-tiba ada lambang pula ni. Oh no, ni tak buka. Ah! dah keluar dah keluar keluar keluar keluar gerak gerak gerak. Ah. Ah tutuplah pintu. Ok, gerak hello. Hey dad, mission accomplished. Just a matter of time before it gets our play with ya. Beatus, Endamini, got it. Vexilla, Ritus, Brutin, Dave, Basa apa ni? Vivat, Rex. uh, Bahasa apa tadi tu Bahasa syaitan Ya tu lah Kita masuk neraka tu Pick up Oh ni lah game yang kena rasu ni Habis lah Oh ni lah kambing tadi God hero Oh habis lah Ha So itulah dia game yang bertajuk Toy Shop. Agak pelik eh game horror ni. Uh, kita jadi terbalik pula. Kita bekerja sama dengan syaitan pula. So, yeah. Agak pelik. Tetapi dia punya bunyi tu memang creepy lah kan. Bunyi kuat and then dia tak ada jump scare tapi bunyi kuat tu menyebabkan aku terkejut. Apa pun it's a good indie game. Uh, yes. Kita akan jumpa lagi dalam episod akan datang terima kasih kerana menonton kalau korang terkejut dengan aku juga korang like kalau korang tutup mata juga korang like kalau korang tak takut pun korang like jangan lupa untuk share jangan lupa untuk subscribe juga kita jumpa lagi aku tak tak boleh cakap dah <laughs> sebab sound dia kuat sangat alright so, kita jumpa lagi assalamualaikum dan bye bye